Apenas inspire e expire. Observando a sua respiração, permita que ela se transforme em respirações cada vez mais leves. completas. Inspiração se unindo à expiração sem intervalo. Relaxe totalmente seu rosto, seus ombros, seu pescoço. Relaxa seu corpo, suas pernas, seus pés. E esteja aí, 100% presente com você mesmo. este ponto em que você está absolutamente relaxado. Permita vir à sua memória tudo que deixa você com um humor não muito feliz. Cada memória que tira você da alegria e do amor. A cada coisa, fato que chega para você agora, coloque dentro de uma bolha. Apenas se permita relembrar. tudo que mexe com o seu humor de forma negativa. Colocando cada uma dessas coisas dentro de uma bolha presa por um cordão. E esta bolha presa por um cordão você vai segurando nas suas mãos se segurando milhares de balões de gás. Cada um deles traz algo que te irrita, que te desequilibra, que tira você do amor que você é, da paz que você quer sentir. sem julgar, apenas se permita. Continue respirando e trazendo bolhas e mais bolhas para sua mão. Você está aí e olha para esse conjunto de bolhas de balões de gás que você tem nas suas mãos. E você toma consciência nesse momento de quantas coisas você permite tirar você da sua paz, do amor que você é. segurando esses balões na sua mão, você pode sentir se eles te puxam ou se eles te pesam. E você olha de onde você está. Cada um desses balões traz a consciência do que te tira da paz e do amor. Apenas respire. E agora que você está ainda mais relaxado, segurando esses balões com suas mãos, você pode decidir. Se você abrir as mãos, eles voarão. te deixarão apenas com a sua paz. Você decide mantê-los seguros na sua mão? Sinta como eles se tornam mais pesados. mais difíceis de dominar. Sinta o seu coração nesse momento relaxado, apaziguado. Sinta esses balões nas suas mãos. E assim você pode escolher. Qualquer seja a sua decisão, está certo é a experiência que você quer viver. E ela te ensinará algo. São apenas fatos. Olhe novamente ao balão. E você pode escolher quais você quer liberar primeiro. E vai liberando um a um. se você se decidir por viver uma vida apenas na paz, na alegria e na leveza. Se esta for a sua decisão, vá soltando um a um os balões as coisas que te irritam, te tiram a paz, te prendem, te limitam. À medida que esses balões sobem pelo céu e desaparecem da sua mente e da sua visão, você se torna mais e mais leve. mais e mais leve. Mais e mais leve. Cada balanço que sobe, mais forte é a sua escolha por viver leve, em paz e no amor que você é. Agora você percebe que as suas mãos estão vazias. Sinta o seu coração, a leveza nele. E talvez agora você novamente queira informar as suas células. a sua decisão por existir em paz inabalável, em alegria incondicional. Respire profundamente. Mais uma vez, uma respiração. enquanto você dá a Deus. A cada uma das coisas que te fizeram menos. Respire. paz inabalável, alegria incondicional agora. Paz inabalável, alegria incondicional agora. Paz inabalável. alegria incondicional agora. E você espreguiça agora, trazendo som, alongando todo o seu corpo, o seu pescoço. Se aprontando para a vida que te espera. na paz inabalável e no amor incondicional agora. Assim é.